Yeah, yeah. Selena Mix. Monster Beats. Yeah, yeah, ah. Uh. Yeah, yeah, ah. Uh. Yeah, yeah, ah. Uh. えいデてたいな何でもありないるなこれはショービジネスだ前イネはセリナワールドチェンしたクラムライターラッパーだ眠りから覚めたモンスターやりきる女リルセリナテキスト手放せないけどセリはセリビチビチ金だけ嘆くリッチマン革命家メタは振り切るエナジージャンルを超える目論み試み挑戦は格言と極限の戦いビビビジョントラスト あいつ眠りから覚めたモンスターやりきる女見るセリなテキスト手放せないけどセリはセリビチビチ金だけ嘆くリッジマン所詮変えられなかったマイハニーかそんなビ e ボ h e b o ルボーイすぐボーイ張り付いて死ね Die, I 眠りから覚めたモンスターやりきる女リルセリナテキスト手放せないけどセリはセリピチピチ金だけ嘆くリッチマンウォール取り出すリッチマン時青そのパケはふりかけか何 コンドーム買うまでのカウンター眠りから覚めたモンスターやりきる女ィルセリナテキスト手放せなけどセリはセリビチビチ金だけ嘆くリッチマンあんいえいえあんいえいえ眠りから覚めたモンスターやりきる女ィルセリナ リスト手放せないけどセリはセリピチピチ金だけ嘆くリッチマンああいえいえリッチマン